Я э, сейчас вот задам вопрос относительно вот Хиросима Нагасаки. Вы намерены разместить ядерное оружие по территории Беларуси? Президент э, Российской Федерации господин Путин э, вас попросил. И можно ли считать, что измененная восьмая статья вот вашей Конституции а, позволяет это сделать? То есть позволяет разместить ядерное оружие по территории Беларуси? Вы представители именно той страны, вот где Хиросима 私たち Нагасаки? 広島長崎の経験があるから申し上げてる А при чем здесь Хиросима Нагасаки? Именно по этим городам подбросили атомную бомбу. Так вот, господин Канехира, я историк и очень глубоко изучал ситуацию Второй мировой войны и очень хорошо знаю, кто нанес удар ядерный по Хиросиме и, и Нагасаки, я знаю. Да. И я хорошо знаю, что это не нужно было тогда делать. Война закончилась, это не нужно. Это был акт устрашения всей планеты. Надо было продемонстрировать, что у нас есть ядерное оружие. Вот причина удара Соединенных Штатов Америки по Хиросиме и Нагасаки. Отвечаю на ваш вопрос, чтобы не допустить в Беларуси, Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло, и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал, если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России. Господин Канахир, Конституция и прежняя, и нынешняя к этому не имеют никакого отношения, потому что по старой нашей Конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и это – мы не думали, и меняя Конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада. И она пришла к вам, может быть, через ваше посольство в Беларуси. То есть, господин Канахира, я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах. あの Но все равно, если э, ситуация еще развивается, то придется, наверное, разместить ядерное оружие по территории Белоруссии, если ситуация ухудшится. Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Не будет. Не такой будет. ситуации не будет. <clears throat> Не будет. Я думаю, что э, и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие.